Yo Leute, es ist Simon von Socialized Lifestyle und heute geht es um ein Thema, was alle männlichen Teilnehmer und Abonnenten und Viewer sehr interessieren wird. Es geht nämlich um das eigentlich zentrale Thema in der Verführung, die Frauen verliebt zu machen. Okay, wie macht ihr das? Das Erste, was ihr wissen müsst, ist, eine besondere Frau eine richtig gute Frau sucht immer nach etwas sehr Besonderem. Viele denken, ihr braucht eine dicke Karre, ihr braucht ein Riesenhaus und dann kommen die Frauen von ganz alleine. Ja, es kommen Frauen, aber es kommen nicht die richtigen Frauen, es kommen nicht die besten Frauen. Denn die besten Frauen achten auf solche Statussymbole nicht Sie hätten sie gerne. Es wäre cool, wenn ihr sie schon hättet, wenn ihr ein Mann seid, der in seinem Leben so viel erreicht hat, äh, dass er auch sowas sich leisten kann. Aber es ist nicht essentiell dafür, dass die Frau sich in euch verliebt, zumindest nicht die richtigen Frauen. Auf was achten die wirklich besten Frauen? Die besten Frauen achten darauf, was bist du wirklich für ein Typ? Was steckt da drin? An was glaubt dieser Mann? Was für Ansichten hat er? Was liebt dieser Mann? Was ist er bereit zu tun für die Dinge, die er liebt? Das sind die Männer, nach denen die wirklich besonderen Frauen suchen. Und wie werdet ihr so ein Mann? Ihr werdet nicht so ein Mann, wenn ihr nur rumsitzt. Ihr müsst arbeiten, ihr müsst euch bilden, ihr müsst rausfinden, wer seid ihr überhaupt? Wofür steht ihr wirklich mit eurem Herz und eurer Seele ein? Und wenn ihr das rausgefunden habt, dann tut es. Folgt euren Leidenschaften. Die Frauen verlieben sich in euren, natürlich auch in euer Aussehen. Ja? Es ist cool, wenn ihr Sport macht. Macht, äh, geht, geht raus und tut das, sag ich mal, auf was ihr Lust habt, was Sport angeht. Ähm, aber das ist wirklich nur der erste Eindruck. Sie sieht euch, sie denkt sich, wow, er könnte ein guter Typ sein, aber sie weiß nicht, was in einem drinsteckt. Deswegen muss sie das rausfinden. Und wenn sie im Gespräch mit euch, durch, durch Zeit, die ihr miteinander verbringt, ähm, versteht, wie ihr wirklich denkt und was ihr darstellt in dieser Welt, dann denkt sie sich, oh mein Gott, er erfüllt diese Qualität, er ist zum Beispiel intelligent, er erfüllt diese Qualität, er ist humorvoll, er erfüllt diese Qualität, er liebt und verteidigt seine Freunde und Verwandten. Und dann denkt sie sich, wow, das ist eigentlich ein Traumtyp wenn ihr jetzt dieses Bild schon, wenn ihr das bewusst geworden ist, habt ihr schon den ersten Schritt, sage ich mal, erreicht, der dazu dient, dass sie euch wirklich anfängt zu lieben. Sie wird merken, dass sie immer mehr an euch denkt und dass sie anfängt, euch zu vermissen, wenn ihr zum Beispiel keine Zeit habt. Denn ihr seid ein Mann, der viel zu tun hat. Ihr habt nicht ständig Zeit, sie anzurufen. Ihr habt nicht ständig Zeit, ihr zu schreiben. Ja? Zumindest nicht in der Anfangsphase. Wenn es dann weitergeht, da werden wir auch noch ein Video äh, darüber drehen. Wenn ihr wirklich, sage ich mal, liebt, dann ist es auch wichtig natürlich zu zeigen, dass diese Frau euch was wert ist. Aber darum geht es jetzt nicht. Wenn ihr das schon erreicht habt, dieses Vermissen, dieses Gefühl vom Vermissen, dann hat sie schon den ersten Schritt selber gelegt, damit sie sich verliebt in euch. Wenn ihr das dann vertieft, zum Beispiel indem ihr euch berührt oder indem ihr miteinander schlaft, dann kommt hinzu, dass nicht nur sozusagen diese, dieses Bewusstsein wächst, sondern es kommt hinzu, dass Hormone ausgeschüttet werden. Oxytocin ist das Hormon, was von beiden ausgeschüttet wird bei Berührung, bei Sex. Und dieses Hormon ist auch bekannt als das Bindungshormon. Ein weiterer Punkt, der zu sagen ist, wenn wir schon beim Thema, Thema Sex sind, ist, durch enorm guten Sex wird diese Verbindung natürlich immer stärker und die Verliebtheit wird auch immer, sage ich mal, dominanter in das Leben der Frau ähm, einschlagen, denn sie denkt daran, was für wunderschöne Augenblicke ihr habt. Also Leute, verbessert euch, werdet bessere Menschen, seid die beste Version von euch, verfolgt Socialized Lifestyle, abonniert Socialized Lifestyle, gebt ein Feedback, denn wir wollen immer besser werden, das ist unser Anspruch. Und mich hat es gefreut, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke an Alina, mein Schatz die hinter der Kamera steht. Ansonsten bis zum nächsten Video. Peace and out. Simons Socialized Lifestyle.